diseño, Ibiza, creatividad, imaginación, frescura, libertad. en la 45 edición de Modal Yo este año presento una colección de 15 pequeñas emprendadas eh, muy personalizadas. Se llama la colección A mi manera porque es una manera muy personal mía de, de, cómo veo la, la emprendada vicenca, diríamos hoy, para sacarla a la calle. La moda lead significa la presentación de todos los creadores que vivimos en la isla. Para mí Moda Leap es un poco la moda que recoge el espíritu de Ibiza, ¿no? inspirado un poco por los años 70, el inicio del movimiento hippie. Para mí es eh, Ibiza, gusto, estilo, clase. Libertad, diseño. Pureza, creatividad, imaginación. Belleza, frescura. Sin ataduras. Y sobre todo el sentirte como quieras, pero siempre con estilo. El Atalent va dirigido a nuevos talentos, va dirigido a aquellas personas que en un momento dado pues quieren um, demostrar uh, su, facilidad por la creación. Bueno, pues estamos eligiendo a un talento de la moda española, un futuro talento de la moda española, de la moda balear. Bueno, mi colección está inspirada en las velas de los yauds y en las enayas mallorquinas en su trenzado. La muestra que se hace aquí es, digamos, la ilusión de, todo, de todos nosotros.